Może bliski był zwędnienia, gdy Twe oko wszystko zmienia. Oby kiedyś dały bogi, aby niosąc odwet drogi, nim czas raźnie machnie kosą. Był Twym żarem, był Twą rosą. Równie z rytmu jak z oręża, tak sławnego dostać męża, jest marzeniem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec miłośnymi, czczymi słowy zwykł przeplatać ślubny wieniec. Trudnoż zawsze dawać wiarę. Cóż nie wierzyć, wielkie nieba, że się kocha piękną Klarę? Czyż na to przysiąg trzeba? Że się kocha nie potrzeba, a że zawsze równie będzie i przysięga nic nie znaczy. Ach, na serce mego grzęzie, niech ziarnko gulać raczy, a zadatek ten twój mały puści korzeń wieczno trwały. W dawnych czasach rycerz prawy Lubo zdobion wieńcem sławy, lubo staczał krwawe boje, nim oświadczył miłość swoje. Ku czci drogiej swej kochanki w turniejowe wjeżdżał szranki. Tam na kopią dzielnie gonił, po dziesięciu zsadzał z koni. I dopiero gdy się skłonił, wziąć nagrodę z lubej dłoni, błagał, aby sercu miła kochać mu się pozwoliła by mu wolno pod jej barwą kruszyć kopie, miecze ścierać, dla niej tylko żyć, umierać. Z tego stroju swej broni, marsowego zać piastuna, co w rycerskiej zbiegu pogoni, od bieguna do bieguna, oby moja Artemiza światu groźne to żelazo, krwią jak gąbka napęczniałe, przemówiło choć tą razą, wam na wiarę, mnie na, na chwałę. Gdzie na skale gród kamienny, gdzie działami mur przemienny, gdzie bagnetów ostre wały, gdzie sklepienie z i szabli, tam był papkin, lew zuchwały, strzelec boski, rębacz zjabli, jabli, jęk, szęk, krzyk, kryk, śmierć dookoła. Tu bezbronny pardon woła, tu dziewica ręce łamie, matka płacze, dzieci kwili, ale spada moje ramię. Ci, co żywi, już nie żyli. Przebacz za pozgrozo krwawy, rycerskiego uniesienia, ale widzisz, dość mam sławy, brak mi tylko pozwolenia, bym w fortuny stanął rzędzie, których celem Klara będzie. Więc zezwalam. Przyjmij śluby. Hola! Teraz lata próby, w nich dowody posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. O królowie piękności, ornamencie człowieczeństwa, powiedz, drugi skocz papkinie, a twój papkin w ogniu zginie. Nie tak srogie me żądanie, klejnot rycerskiego stanu, pastwą ognia nie zostanie. Lecz powtarzam mość panu, posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. Żądam próby. W każdym znajdę powód chluby. Wytrwałości chcąc dać miarę, milczeć trzeba sześć miesięcy. Nic nie gadać? Tak, nic więcej. Posłuszeństwa zaś dam wiarę, gdy o chlebie i o wodzie. Tylko przebóg niezbyt długo. Rok i dni sześć. Jestem w grobie, ale zawsze twoim sługą. Za śmiałości w tym sposobie da mi dowód, kto dać zechce, w oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trwogą bywa, krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi, moje oko nim zabawi, bo ciekawa jest nad miarę widzieć żywą tę poczwarę. To jest wolą niewzruszoną, a kto spełni co ja każę, ten powiedzie przed ołtarze. Tego tylko będę żoną. krokodyla? Tylko tyle? Co za koncept, uka duka Panu w głowie krokodyle Bo dziś każda zgrozy szuka To dziś modne, wdzięczne, ładne Co zabójcze, co szkaradne Dawniej młoda panieneczka Mile rzekła kochankowi Daj mi luby kanareczka A dziś każdy swemu powie Jeśli nie chcesz mojej zguby Krokodyla daj mi luby Post, milczenie, wszystko fraszka. Straży przy mnie nie postawi. Ale potwór nie igraszka. Czart nie papkin go przystawi.